de passar Demi pasapalo. Pasapalo, com coffee. Coffee, amor. Rose! Ei, botole duche, você? Como sempre, como <laughs> sempre. regalo, segura. No, regalo, me sai regalo. Começa. <laughs> Rose! Ombo. Ai, ai, ai. Hoje me tá contente. Vai querer uma traça pau aqui? Não. Tchau, é. Ai, não. Quanta, quanta cu. bom, bom, bom. Rose? tampoco pasa palla che non lo Sì, ela Il subito contento di tanto così. È la musica, amico, sa? Sì. Allora non lo sapevi. Elegante maniera sempre. Como sempre, como sempre. Santo. Mas se for poco não vou gusta. Né? Pica, pica. Mas vou mestre, Rose? Vou a mostrar marcha, vou. Tá? aqui. Mikä kapila vielä mä tiedän, mitä te kuvitaan mut chiquitusa. Kumina conoce cacho en tu piscina. Hasta mi que mi va vengo tu su ropa cabeza. Ay, papá Dios, por favor, da dame. Eh. Mira que mira que las mes, mes, Ah, sí. Mira aquí, mira que tanta flaipas ¿No? No, ya domingo si mamá a por el agua hervir. Lubida, bombi, que te actirte inflamatorio y basura. Sim. A que tu baila meu, bati, meti aí dentro da baila, meia hora atrás, agora fico de bom, mesmo com vocês, eu vou me falado. Agora, <laughs> para que da minha esposa, pois não cambia, baila meu, não, não cambia. Well, I knew, se me vira minha cara de espelho, alguma classe pensada, nisso, a minha esposa me dá. A uma vez me subi, me cama, dormi, me dá. Escrevi da minha diário, essa book, escute a musiquinha, está sentindo feliz e satisfeito. spero di diventare campione di mira mi cara di spiro mi yumi da spatta beh per futuro povero di insopportabile da contare sicuro mi da mira mi ves mi da che discorso sta per aspetto di mi da e da italiano mi care mucho sono mi d'accordo di 25 a 40 con ora che trasforma ciò mi fa mi incredibile come sta sta con te lì well avete 45 anni mi passa 37 per me da 29 Ora ¿Cuántas más piomizado. Pasó con 45, ¿no? Salandaría como no tiene ganas de tener cuenta que tiene. Tendría que la mente a pensar, ¿qué hizo? Da fue tempo que me está ¿no? Mi da tiene marica, quiere. Opa, ¿qué ahora aquí? Y me sé más, soy loco. Pero segundo, si la será, da como deber sexual salada. Mi me está haciendo con sexo, mi me está haciendo ah, que te pues pegue mi marica por ti. Claro, mi mester, tallón y delegado. interessante e interessante, com bom domínio de movimento, estão disponíveis. Da onde vieram? Opa, aqui em Misa. <laughs> Vai me sobrecarga de sirve mais. Ai, ai, ai. Tira uma foto aqui, é pega para virar, porque promete lá que na mesa eu aqui nem certo não formava. A Tamara você não sabe como explica também estranho, não? Sim. O turno bom de pai, né, daqui é da maticana. Até minha blusa, não? É de me craco, me manga, não tem me harta. Sim. Coffee, não? Sim, coffee. Sim, baixa para mim. É dança rosa. Dança. Sim. Eh, no he probado nada de vida no Na, no não, não era nada de vida tampoco. Más esperanza la esperanza. Eso no significa como hasta top viva, no, no, no, simplemente, mi nota nada mi nota risca mi de ningún desengaño más y mi... exponer tampoco a ninguno. ningún. Esperanza esperanza y así, me da reducir mi chance de sufrir la casa e ser también ben Roos. Maar zo Ami no, met dat die fout di bij mij. No Helen, nou ora kimi che men. Roosje, cosa mi devi fare passare por lei? Ai io. Sì, simplemente mi tento aiutare a passare. Ma uomo che mendino, Sì, sì, se mi non ti un rende, non è un problema di mascherano. Lo che mi non posso portare a cui non ti Mi indio. Pensavo fosse... Ah, oh, hai dita, quanta con lei? Hai dita? Sì. buono. ¿Verdad? Está bom. Potei pero huela. Huelita. Wallahi a Emosyon akala may nagdanta sila. Bakit naman ang marka a mim com boka pusa para que keto, aperte habla. me uogo na tatahabri sila. Amor, detesta Milena. É por minha pergunta quanto a sinto situação aqui. Está se quitando. Está quente na trompa quem é abusador? Quem atribui? aí também está o nome de um tal Ibi Falcó. simplesmente Ibi. Ibi. Ibi Falcó. Ah, sí, Ode que era minha mi assim na pulanta, assim na tuxi, assim na eficiente dentro do que está assim. Imagina. Tanto bom qualidade assim, né? Sam, sam, com comportação semelhante. Mude asombrama que era minha mi Assina assim assina tushi, meio dança de casa, assina eficiente dentro do que está assim. Eu imaginava tanto boa qualidade assim, sam sam com comportação assim aqui. E que eu tinha na porta? Não, eu vai, eu vai ser, eu vai, Eu vai rápido. Mira, a queimando. Ai, Deus, sim. Pero, ajuda, ajuda. Cobai Lorente, 30 cobras. Cobai do Costa é Bom, 30. Ah, Estão cachorduche. Ai, tá bonita. cachorro e cachorrizuki. Tá roupilhada, tá não? Bonita, não? Lorena, tu me dá contento com a menina, tava com a Tujitinho. Sim, Tujitinho, tava porra. Lorena, contai-o, Lorena, contai me lentamente, me mente que começa a sondia, buscando fonte de mio sofrimento. Se a non problema bebê, por uma proviamo ancora eu io chiamo ah. a telefono di stare come da bratà. Que pleito ma estar com meu homem, quanto problema cosa? Qua fame da busca, vuole busca, è ruta mais corta di meu remordimento E me tem, eh? Ah, se mi stop e mi calmante não. e me diz que era assim comer, me tem que acabar com toda possibilidade de comer. Dorente, Gonçalo, ah, mas não tem trabalho fácil, não? Американская encuentran, ментая не understand. Надо купую даме sobrevivir. Ata mante amante menti menti nyuamber. Lo sinta zoya pia interdia. Nada. Cospiaha, non è mica fatto questo amore. Sì, è da contare di aiuta. Si aiuta? O ibi. Dos dia la invité bine su su camper na campus allá para sobra. Está estudiante de derecho, de derecho oh, en la universidad. Yeah. studiarli. Sì. Migliori que Che da usted? Sì. Che da sentia con se vi? non cupi de nada. Nunca le exigi nada. Tudo começou vai de uma maneira mais normal. Sim. Eu estava dançando essa situação. Eu estava destinado. Eu estava estudando com o Bersuel, mas disposto a fazer todo sacrifício para que possa lhe ajudar. así me ayuda a contar contarme su historia sin me de un tiro. ¿Cosa? Sabe si estaba Ahí te baja su cabeza. Más reconoce verdad marca de su historia. Más reconoce mi ayuda su entrega total de admiradora que logra plantar mi imagen y también que para desde el profundo de su ser. Estaba también promedio mujer. Y yo me E uma un buen ejemplo. Claro. Sim. como gente no dá para bater ni modo arriba, rábia, ¿no? Ay, Rose, pouco, pouco, pouco, pouco, tranquilo. Vou tranquilo. tranquilo. Vou oh, mestrar como passei, para hacer un e só. no, no, digo No, no ahora me acorda Su ternura y su consuelo, gustaba. Gustaba también mi vida de temas difíciles. A mí calma. Me reconsidera. Pues, ah, problema de vida sempre da Deus estava na minha função. Sim, sim, É todo poderoso. Tenta decidir a vida e morte. E además, ademais, ser mama da compreensão para o que tem inexplicável. Mama da luz da escuridade. Mama da proteção para o eleita corta de noite. Ora como ele tenta sua terra. yo una como temblor. seis caballos ser lodo. Manda amor en tu circunstancia. Amor, tú no conoces límite y principio, tampoco fin. Joel, ¿estás muy amado? ¿Por qué poco te? ¿Por qué poco te? A ver, me ahora más, más, más pierda. ma senti il mio da cuore di me era aura solitera poco poco lava shirishir di identità vai con me. mi sofà e la mia te muove la risala, con tanto di conosce. ah questo resto di via non che sa che lo tami stul in lampina mi conosce una forma e colore non è ride che non mangia non non mi chiede mira non sinta o dormiva non per eternità ma io non ci no Ora mi sveglia, mi so, tre miti nova viene importante con mi sacro sobre insomnio. Sì, mi ti mascia la spettina da qui. Ma sono da buon consciente di una isolazione. Da nanti opportunità di, di repasare a troppe cose che affettano. <laughs> da un scenario che mi può esperienziare enorme errore. Però, però va papà è un doctor, sì, no? Sì, ma è un psichiatra, dottor Karen, Che se detto a me, calmante, non pensare. chamado vodka. No, no. Toma, toma. Bater. É uma relação Essa caminho completamente foi balança. Desde seis e mais tem uma vítima de doces grandes de prolexin. Vale, ela fica calmada na patroninha. Verdade? Começa a beber um bote e vodka para dia. Não, Lorena. Lorena. Mas eu me que Mikä então, me apara vielä Stefanin päälle. Sun on skur, junta vielä dollari vuonna. Mutta jos me tulisi alkaa kastigami takanatay pintakas. Masya como é rin kotel niya sa sa yuno. Kung may pyros ah, ko pintakas. Ita tin o subi trapi. me Ni para ko sonho. me ni ni panha. Visti ni panha. Ni esta mi correspondencia. me Ita de una quatro o cinco dia. Outro dia da sina hambra o goloso da vez del e come los comi haya. John, que queijo americano, meu pão blanco e roaster. E daí, nem com maionese. Eh. comprimida Истерия по примина тамаша малкос. Это стробе обсервар. Лоренджа боса аера, ora mi tava bebe coffee. Come il rabbi uovo ma mi non servetta ci guido blama che era tu ratto. Lo so che ti viene ratto. <laughs> Lorena la che era tu ratto. bebida com a fibra aqui. Sábado, pedi lá. sim, sim. Caminho por enfrentar esse situação. Optimismo plano me que num momento só não me conta de seu conflito, não. sua confusão. Pensamento não que estava comida. E é milagre que estava da carga. Sim, é milagre. É milagre! Ser mama da enfrentar a tormenta que eu é. Oh. empezar a pedacer. No, Rousseau. Mientras que te sufres, mientras que te arrepentí, mientras que te miedo. Tranquilo, Rose, tranquilo, Rose, tranquilo. Con pena te recuperarse, porque mi duro contra mi pecho, con dolor a una mano se conoce. Siempre. avrò come lo sa di domine si cosciò ora che tata senti male da Maria che tata di comire con una baldadi di paura uh, di miracolo sobrenatural no puede vivir así iba Duro. Sí. Pomesta duro que cosa. Sí. Punto tusna. Aún. Y crece claridad y tranquilidad. En el momento mi decisión cae. Mi tímida va ayuda. Mi vida proteja mi vida. Una bomba se concomitaba da se nos su lágrima nang initaba da menos, un que estaba caliente mas pues con poco poco que estaba da estaba da más y más fuerza <laughs> Miami de iba medio doctor may no? na. Ela kere loma que na sobrame santo. con loma rapia sundra fulsura sulfura mena em cambio. nó xôn đi cái tấm acrosia bắt buộc xôn lá đi mắc buộc từ mặt đây luôn mắc buộc từ mặt của sao bị kê cái tiền đây là của lagi lagi minta bayar minta bayar si minta bayar minta bayar Caso si vuole stare in Marta, noi, Grace Curai Sanz. Ah, sì, vuoi ancora tu Grace Curai Sanz? Lorena? No. Vuoi ancora Grace Curai Sanz? Ah, poi che Poneme para todo siempre que está que Ai, kumana di ngom berlurut ini kurban nungka mas mina o bosa ah, waksi era muri si mi borasita. Mas eu iba um pari mas masa leu yang terkarisia outro mue. não mas. Shona, você não sabe que ela me sabe pari a noite passar na telefone? Digo que ela me sabe. Dispersei foi minha vida. Não, me dá aquele disco. Só de coffee, coffee, coffee, coffee, coffee. Traga aqui. Raiza, raci amor, não? Raci amor, tá sina empaca o sentimento na jundia que queda atrás. Mira aqui, rábia, rancor, ofensa. Ora vou estar casar, não? Vou casar? Não, mas me está sim. Sim. Ora vou estar casar, tá difícil para olvidar ideia, né? E é noite, né? É noite, oh. né? Tá cargado eco de correcore na dia. Corrota de mucha nada compra di supermercato que tem quatro. Ai, não destino. Sonido de estofça rei. Promete che a bichita não inesperada chega. Depois começa a e fala para nós, sta tão morustiame, me estava sentindo assim na sua. Roja, sua que tá bem, hein? A sua mamãe é cachorrilante. Não, não, não, vou preocupar, tá bem? Sim, sim, sim. Pânico tá poderá vir. Mi vira um pareja so. Nenhum rende, não tem nem de sua graça nunca mais, assim, estava a pensar. É só um nome, mas lá, me rebundaram só di bunja अफ्तापता निपुञ्जा वेब्स् अर्धमास guarda mi curo sono dia den dia quando vado a colpe mi piace la cama saudi ma poi di là che qui non te la noti claro mezz'ora adrettave un deseo grande di comprare un pari di oh, these boots are made for walking and that's just what they'll do uh. che belli che amori dopo ti viene mano no no tutto il costo avrai sì. semplicemente ma se ti gana di comprare puzzico poi ma One of these days, these boots are gonna walk right over you. Umi, tu kosta kota bait bom bom bom teinda. Maka e not muda e zone, nota bata zona, nota bata for me. Mi casa, mi amigo tanto de miura não quer mais. It's like é impossible for me Impossible for me querer. Mas eu tava sobre mim. mature costa come dava in dehasi? Sì. Ma tu mature sta di mica sa pone riba mi lomba. Sì. Compra con mina tur fin di luna ta tene mi demo veshon. Claro. Sì. Mi dava da soro pa nunca non falta miseta dushi, tomati, batata, niente costa ed in casa. Mi mente che dava da si esercizio finanziario. Mira che recibo di luz, agua, telefono, tutte costan e mi dava da attendere pakwenta ng parisibo panano sera e vos nali. Si perde. Ni mente, sa ejercicio financiero da trabajahan. Compra su nuovo. Pero que porta con taco lugar. Bamba vos compay fetar bim trecha pipa di waspa ka firsto. Tu re cosa api, a para vira mido lo cabe. No, mi no Guzmán con mi amiga no ayuda Raisa, mí. Raiza, a mí daba sobrevivir. Mi no que me Guzmán no está así, pero en caso aquí por mes vos no puedo ayudarme. Mira, si un Guzmán pisa a mí, no, por derecho por Max, imposible, incorrecto, me tuviera loco para lloramiento. Mas si contra de sí, me también não te queda mais adelante, guinho para trás, se por todo mundo esse chão. Não te, já, mientras não sentimento, não interesse, lubidar, nada não está interessa nada mais em casa. Ni é mueca se subesnete, ni é um homem com seu carinho, sua ternura, ni é comida de uma maneira bonita apresentar. Único coisa, por anque, tá pior na passar para ele, Mas não que queda duro, maneira granite. Anoche, não tá rouca, vai, está fingindo maleza ou cansante. Sí. si no, a mí salí a engañar a mí seguro no. Mi casa no te va a interesar más de mí y me va a A mí me va a un blanche, Un blanche cubierto a tu mamá. Así ah, que una con él, pero con ningún género no te Sansa a mí no tengo nada, no me está soñando con hombre. Ahora que también me está soñando con hombre, pero me está soñando con hombre con otro mujer. Me está soñando con él, no me que así, con ofenderme. Ah. Tá bom? Então deixa eu te dar um pouquinho. Então, Ai, dá, que bom amor. Aqui, não mira daqui, pô. Ai, ai, ai. Daqui. Boa Ei, vai. Aidita. Não vai gostar de nós. Ganha. Eu também Ah, na outra banda, hora não vai começar a tricona aí. Não se Simple, vestido atractivo. Sí. Entonces no estaba tan remarcablemente bonita. estaba <laughs> tan brillo, ¿no? Sí. Un brillo, ¿no? Vaya suave me está, esa sonrisa. Popular. ¿Te gusta te digo, mal? No, que la pisa. que la pues Oye, muy, también tomé amor. <laughs> Me espera que ella también. Me único como Creo, creo. que a alto. Kumain. Tapos ay kami tatuloy. Ako sa kinakasa. Pero, mitas pera. Pupunta na namin suma. Kasi namin pora kaso ko rin. Anto me vai tami. Um, ta dispuesto di kwahe niyo. Anto, oras na amin ko ay dito po si Gistudia. Usa kumaya provoke. Usa di kalabise. Kalabise. Hindi po na. Ako tabata su promeno. Puta. Senyorita. Ande, ibi, ibi confirme. Ba, ba, ba. Ma? Eh, eh, la kami ko may bisita na. Ior, may taburachi, ato. May taproklama, que makasa po mak e prometto a tapata e prometo puran. che mi que di de 23 anni años dia che la proponeme, ainda mi me molto, molto a pa me conoce mas hombre. Quizás que sì, mi ta sinto con una cosa, un cabeza cosa. Comunque, ancora la guerrente di cazzamento dei casi, no? Come se fuera, no? Guerrente italiana, nada más per ombre. La manera binti ena vou omba é taka sa kubo nunca é ponerei na sua teneta. Passando a iera mamire. Mhm. Sletre Que não devo ter a mulher, a sletre tá mas já por a E tava tá a você caminha, mas já seguro isso mesmo. Ah, tá lá, a de dieta o papiando de amistad. Nunca me tá lugar com su que nós amiga a reaccionar. Aqui. Agência Amanda e a mãe diz correr um auto. Suki nos amiga la paga full. Tengo de las Es Sí, Suki, Amistad y un grandeza con amor no conocer. Esta bonita Yula, dame nota pero no lo amistad. Note, amistad y un grandeza con amor no conocer. Sí, sin que Más contratiempo topa en su camina, más fuerte es bien, Mientras presión, poco a poco te ponemos en qué, qué, qué, más contratiempo, tu su camina más fuerte. e mira, mientras presión, poco a poco te amor cabananada. nada. Amistad. Amistad. Resistir tu tiempo. Amistad Resistir tu tiempo. Tiempo que está fría es amor entre pareja no ponerán separado. Amistad de una altura que amor no conoce. La otra vez ahí. Pasuki na galeta. Pasuki, ¿eh? nós estamos esposa. Pasuki sua família estava importante. Talvez se ideia que divorciar, uhum. que é coisa, é coisa que acaba com ele. Então, por mais. Suki Tabata, uma mulher de mundo. Pero Suki Tabata também, uma mulher de mundo. Pero Suki Tabata, um bom político. Suki que mesmo vira primeiro-ministro, não? Sim, claro. Sempre de política. Suki está de nós. Sim, claro. Sempre de política. O saco existência de mulher, não? É mulher aí. É IMMS e poi non te la casuki su cara tampoco una vergogna. Ma figurami, no? Con una tramite a volte dei dettagli animati chi analizza il motivo di mia comportazione descabellata. Well, ami sì, no? Ma domina mi brio, no? Ma tu un brio, ma domina il nervio, non come ding, e ma sacca mi rape ways, mi rape infante. Martin. Bom, me sabe sabe que é para inspirar o etol. Sempre nossa cana com mascarada vestir. Que tá bom na bom, deceita intimidade. Bonita, viu? Lagami não te saque também para me não Ai, mas que me pen, pen, pen, não me pen. Até eu doito, mas... Pai, como pen, chato, viu? Derrama, pen. Ai, ai, ai. Mira aqui, Yuna. Óbvio, não? Da ganha e da corrompida, coisa da pen. Hoy te daña y te corrompe tu En realidad, por un diracino que no me saco, poco esfuerzo y fuerza de voluntad, día para día está debilitando y por lograr dominar mi locura. A vendida está y está odio a otro. mi mente está putri y si me firla capaz disso, me castiga más. Mi mente espanta de veneno, mi boca de baldo saca fuego. A mí, principalmente, me odia mi mes. Digo, ay, mi cara, mi culpa, mi angustia, mi peso, mi neurosis. A mí está vez em quando, não massa mi sami soquetada na telefone, assim me raso. Me saque boca men. Me che boca men. mi quer che sente de lo, mas mi sua passa é é barreira insuportável de sua indiferença. Oh, oh, mas me dá me sabe, não? Me saque boca men. Ando você aqui che sabe? Você aqui também sabe? Me dá se me passa, me dá o rabo. Qua per mi sa <laughs> che muoio che realmente. Da forse, non basta per. Mi sa che me è di un talento incredibile di te e di non te. Perché me, este is in Thai, eh? però pero su tinuta completamente outro caminho. Ah? Inside minha esta aqui que passa round DJ. Então será di un forte que quando eu grande penetrate para o alcance. Me dá puxi com desejo para mi oh, castigue, castigue. Caspo vieni a bobo, tá grida te saca bo coro coro, mener um teimes, mener tá calaba, trasti su corante. A tu ora assim, no Algo te logra penetrar su sentido. E ora te sacca a barbo, Antomaniaco com nada passa e tá pensando, oh, que falta boss. Eh, Porém, nós queremos que nós tá louco, nós. Nunca me não fazia nenhum daño. Tá por que com ela as coisas ele me come, por que com ela as coisas ele me come? Ele te parava mais, ok? Basta que coloque nada, basta que coloque nada. Sin embargo, me tá malando minha posição. me tem medo de perder. Me custa ventaja na comitim, e me pide não, e é calmante não, e toca não, e é sonho não. Nunca vai ter história de um job feminino. Uma mulher deixar tudo pós-caperatura de um item, de um Páscoa para outro Páscoa. A 1994, é vai organizar uma grande festa, mas com cheio de mim. Sim. aí Aí é passar, mas vai uma noite buena e vai virar stop fuma. E lá, tudo minha amiga, não. Ah. Minha comportação estava leu, e bonita. E, e, e agora eu estava em casa, mamá pera um piso sapato e uma cai dali cachete. Ah. agua ah, caliente, ¿no? También es que dan putas, huevina en mi garganta. Es